El servei d'acompanyament a, a, a persones grans LGTB eh, neix aquest, eh, bueno, la idea ve de l'any 2012, aquest 2013 és quan s'ha materialitzat i eh, eh, neix de la idea de que hi ha una sèrie de persones eh, grans que, eh, bueno, que estan soles, eh, a vegades de forma eh, sigui, són persones que realment no tenen a ningú que els doni suport al seu voltant, eh, i després hi ha persones que sí que tenen persones que li donen suport, però que davant d'aquestes persones eh, han d'amagar-se. I quan eh, reben la companyia d'una persona gay, lesbiana, transexual, bisexual, eh, pues, tenen l'oportunitat d'explicar tota la seva vida, tenen l'oportunitat de ser eh, ells mateixos, ¿vale? i, i fa mm, que, que puguin sentir-se millor, més acompanyats. Eh, parlem d'una generació on l'homofòbia està, mm, bueno, eh, té una especial força. Això provoca que molta gent, a l'hora de relacionar-se amb gent de la seva generació, eh, s'hagi bueno, hagi estat obligada a amagar la seva condició, les seves vivències. Vale? És una etapa on moltes vegades la gent pues, explica mm, coses de la seva història de vida i són històries de vida moltes vegades inventades perquè la història real no la poden compartir. El que detecto jo a nivell professional són xarxes de suport diferents. Vale? O sigui, és una altra, una altra manera de crear xarxa, que la major part de les vegades no es basa en, en la família, sinó que es basa en amistats. Vale? Però que són amistats que moltes vegades ja, han, ja, ja van, bueno, desapareixen i, i, eh, i falten espais on, on es puguin crear amistats noves, vale? perquè potser aquesta persona gran, eh, un cas hipotètic, eh, una persona gran eh, que no té molta mobilitat i per tant no pot desplaçar-se fins al casal lambda o no pot desplaçar-se fins al col·lectiu o mm, a la Conxinxina, em dona igual, resulta que aquesta persona, si l'única oportunitat de relació que té és el casal del seu barri i el casal del seu barri eh, mm, no té la sensació de que sigui un espai segur, que sigui un espai amigable, que sigui un espai on es pugui eh, bueno, que pugui parlar d'ell mateix o d'ella mateixa com a persona gay, lesbiana, transexual, sense cap tipus de problemes, doncs possiblement aquesta persona, de mica en mica, o s'anirà tancant o s'anirà obrint a gent, però amb una història inventada, sense l'oportunitat de poder parlar de, de, de, de les seves vivències reals. per una part, per suposat, qualsevol persona eh, que, que pugui necessitar el, el meu suport com a treballador social, doncs tenim una entrevista, valorem la situació, si es detecta que el que té aquesta persona és un problema d'aïllament, un problema de solitud, vale? intentarem eh, trobar quins recursos pots eh, fer servir aquesta persona per donar resposta a aquest problema, vale? a aquesta eh, situació. Si es tracta concretament d'una persona eh, gran i que aquesta persona té dificultat per poder accedir a espais de relació, el que intentarem serà eh, que persones voluntàries puguin visitar aquesta persona de manera que, que, que, que, bueno, que pugui tenir contacte amb altres persones LGTB, que pugui explicar la seva vida si vol, que pugui preguntar, que, bueno, pues, un espai de relació però una mica a domicili. ¿vale? Uh, això és una mica continuar uh, eh, amb la tasca que fan Amics de la Gent Gran, ¿vale? Mm, una mica versionat, però va una mica en aquesta línia, no? d'aquestes persones grans que estan a casa, que no tenen l'oportunitat a vegades d'arribar a espais de, on relacionar-se no? i que puguin tenir eh, persones voluntàries que, que puguin eh, fer companyia de forma individual o diverses persones. En el cas d'una persona gran que havia de tramitar una sèrie d'ajudes, eren ajudes que s'havien de tramitar a través del centre de serveis socials, vale? però aquesta persona quan eh, no, no, no, no, no, veia, no, no, no sentia que el centre de serveis socials fos, fos un, un espai amigable. Vale? Al final el que van fer és en plan de no et preocupis, anem, eh, anem junts, vale? eh, jo vaig a fer-te companyia durant l'entrevista tal i qual i si hi ha qualsevol problema, eh, bueno, jo estic al teu costat i en un principi no hi haurà cap problema. Que, o sigui, és, eh, aquest cas, el cas d'una persona trans, vale? i, el, i bueno, tenia la por de trobar-se amb una persona que no entengués la seva situació i realment va ser així. <laughs> O sigui, realment la persona que estava entrevistant no, no, no entenia què suposava eh, que suposa per a aquesta persona ser trans i el fet de tenir una altra persona, que, un altre professional eh, que pugui donar suport a aquesta persona va fer que aquesta persona pogués demanar les coses que necessitava i que ara estigui gaudint de, de la prestació a la que tenia dret. El perfil de persona que, que necessita acompanyament eh, normalment és eh, persona gran, gay o lesbiana, vale? perquè persones trans de més de 60 i escaig d'anys no, no conec. Vale? No, <laughs> si existeixen d'aquí no arriben. Eh, I són persones eh, que el seu entorn d'amistats ha anat desapareixent, que amb la família no tenen relació i que si tenen relació amb la gent del seu voltant eh, és eh, veïns, veïnes, tal i qual, és gent amb la que pràcticament no tenen relació, o sigui, tenen relació a nivell de suport, però que és això que comentava, que és amb una història inventada, amb una història de vida que s'han hagut d'inventar perquè no poden ser eh, ells mateixos o elles mateixes.